Spravíme svet. Najprv by sme chceli osloviť všetky vesmírne agentúry a vedcov. Informovali sme vás, že ak svetu neodhalíte pravdu o ich realite, tak že to potom urobíme my. Boli sme hlboko sklamaní, že sme boli svetkami vašeho pretrvávajúceho zavádzania, keď ste zverejnili sfalšované fotografie z roveru Curiosity na Marse. Cítili sme, že toto by bola perfektná príležitosť priznať vaše skutočné farby a s poľutovaním môžeme povedať, že sme mali pravdu. Nie je žiadna iná alternatíva, ako zverejniť pravdu. Nesmiete sa správať k svetovej populácii ako k deťom, ale ako k filozofickým bytostiam, ktorými sú. Teraz by sme chceli osloviť svet, to, čo teraz uvidíte, je pravá skutočnosť toho, čo je na planéte, ktorú voláte Mars. Nasledovné fotografie sú očistené od špinavých praktík NASA. Zapamätajte si, fotky od NASA roveru Curiosity sú Ultra HD. Toto je krátka správa, ktorá vás pripraví na to, čoho sa stanete svetkami. Plné vysvetlenie tejto skúsenosti bude od niekoho, kto ako jediný vedel pravdu. Jeho popis sa dokonale shoduje s obrazmi len aby vám pomohol porozumieť týmto odhaleniam. Musíte, ale chcieť porozumieť a počúvať. Ale varovanie je tu na mieste. Pre všetkých vedcov, čo skúmajú anomálie, spiritualisti, myšlienkári nového veku a všetkým, čo veria, že majú otvorenú myseľ. Vaše ego bude zdorvené. Teraz by sme chceli predstaviť štvrté dieťa prvorodených, jedinú osobu, ktorú sme stretli, ktorá mala túto schopnosť komunikácie. A preto odhaluje skutočnosť našej reality. Počínajúc Marsom. Namaste. Pravím priatelia. Bol som podstený darom zraku a vedomostí z neznámych dôvodov som ich ale začal spochybnovať. Teraz sa však sústredím na to, aby som sa mohol s vami o tento prekrásny dar podeliť. Keďže toto je len prvotná fáza spoznávania, budete mať veľa otázok. Som si vedomý tých čo hovorila o galaktickej federácii svetla, zlých reptilianoch a ich plány a iné čudné príbehy o interakcii s reptilanskými stvoreniami a sledovanie zmien tmaru. Pokračujte. Pretože momentálne nikto nemôže ponúknuť priame dôkazy, aby odvrátil vaše teórie. Je mi tiež jasné, že budete prispievať tvrdeniami nesprávnosti, so smiešľovaním a odmietaním tejto správy. Taktiež aj tí, ktorí vkladajú vieru do falošných príbehoch, ktoré sa nadalej šíria. To všetko preto, lebo nechcete žiť a mať jej pre klamstvá. Som smutný, pretože niektorí z vás budú obhajovať klamstvo až do hrobu aj napriek tomu, že jediné, čo musíte urobiť je otvoriť oči a prijať skutočnú tvár reality. Čo aká sa skrýva pravdu, Uvidíte oficiálnu fotografiu od NASA a potom skutočnú fotografiu. Je nevyhnutné, aby ste počúvali a nasledovali týmto inštrukciám. Teraz skúste nájsť tvár človeka v osvetlených regiónoch kopcov v pozadí. Na prvý pohľad sa môže zdať, že tie obrázky sú vytesané do kameňa. Nič iné nie je ďalej od pravdy. Keď už ste našli tvár, Pozerajte sa na každý jej detail. Pozrite sa, z čoho tie detaily sú urobené. V niektorých zistíte, že oči sú tvarované ETV, v zistíte, že nos je cigara, tvarovaná ETV. Všetko, čo je tvarované, vysoká cesta s vnútorným umením, s nejakým popisom. Čo skoro budete schopní vnímať, že toto všetko je umenie ktoré bolo poskladané do kopy, aby vyformovalo najkrajšie a najúžasnejšie umenie. Ale tam to nekončí. Keď oddialíme túto fotografiu, ako sa zmenšuje tak malé obrazy a figúry vytvárajú väčšie a nádhernejšie figúry, stroje, stvorenia a v niektorých prípadoch komediálne postavičky. Taktiež tu je aj trojdimenzionálna scenéria. Teraz Sústredte sa na archivu a sledujte umenie, podobné hadovi, ako sa ťahne vrchomi. Teraz sa pozrite na region hneď pred horami, alebo na spodok hôr. Mali by ste vidieť podlhovasé umenie a rôzne stroje. Ak sa budete pozorne pozerať, tak zistíte, že to, čo vidíte v horách, sa dá vidieť v presnom detaili aj vedľa cesty, aj počas kurzu obrázkov. Keď si myslíte, že je to úžasné, skúste toto. Keď máte detailný obraz, zmačknite print screen, väčšinou na vrchu klávesnici a vložte tento obraz do softvéru na modifikáciu obrazov a otočte ho do akejkoľvek pozície. Zistíte, že to umenie bude vyzerať nové a perfektné za každým, keď obraz otočíte. Na smere nezáleží. Teraz otočím jeden obraz. Rýchlo, aby som šetril čas, takže zmačknite pauzu. Ďalšie lekcie budú odhalené čoskoro. Ale buďte varovaní touto otázkou. Keby ste vytvorili ľudskú rasu, boli by ste hrdí. Pozrite sa na posledné fázy proroctva Mother Shipton. Namaste.